euskal preso eta euren senidek pairatzen duten dispertsio politikarekin amaitu behar dago. Dispertsioak hiltzen du eta hau errealitate bat da. Bestetik, gaixo dauden presoei euren eskubideak ukatzen zizkin. Honen gatik, guztiagatik nik, salatzen dut. Debemos poner fin a esta política penitenciaria injusta. Justicia no es venganza. Por el fin de la dispersión de las presas y presos vascos, yo también estaré en Bilbao el 14 de enero únete tú también al llamamiento de Sare, yo denuncio Larriki gaixurik dauden euskal presoak etxean nahi ditugu. Egoera honek, egoera tamalgarri honek ez di bakarrik euren senidei eta euren inguruari afektatzen ez. Euskal gizarte osoarentzat kaltegarria delako. Giza eskubideak errespetatzea nahi dugulako, nik salatzen du. Por el fin de la politika de dispersión, únete tú también a SAR. El próximo 14 de enero yo también estaré en Bilbao.